وفي لياليك عمال بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل بيطول وانا مش وياك وفي لياليك عمال بناديك مشتاق لعنيك